ラとバベッい là mặt cái coloco ma 光の魔界 Ooh, Chazzy. ah, no, no, no, no, no, no. no, no. okay, okay, la patine. Eh? e t pas ta faute. Ah. Hein? Euh... Ah. Hein? Ah. ah. ah. Kela, kela, kunapati. Meredoi! Paparana! Yay! Woohoo! Popping, popping, popping, popping, popping. Blue mark! Hello? huh? Mm-hmm. Ah. Hello. No, no, no, no, no. Eh? foot. Huh? 光の魔界 Ooh, Chazzy. uh, no, no, no, no, no, no. Mm-hmm. boop boop. Takarino Makai. Oh Ayuto Lakamna, lakamna, lakritabol. Atula? Vete, Oh, no, Kakatuti! La patimuka? Vete, vete, vete, Mais l'amour... Ooh, jazzy. 不然了。 Huh? Hmm? 哈哈哈哈哈！ <laughs> <laughs>